रिचार्ज दो बार इस्तेमाल क्यों किया उसे पता है ना फायर टाइप वो बेसर होगा उसे पता है जिसका मतलब वो कुछ अलग करना चाहती है ओके अब हमारी बारी है हाइड्रो पंप इस्तेमाल करो अच्छा मैं भूल गई थी कि फ्लेम चार्ज इस्तेमाल करने पर उसकी स्पीड बढ़ जाती है डबल केक इस्तेमाल करो पैटॉट गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाया पता है पैर पचौट बहादुर और जिद्दी पोकेमोन है लेकिन ये तो काफी बहादुर है हाँ। अब होगा इसका एंड क्विक अटैक इस्तेमाल करो हाँ।

मिट्टी में सने हुए भी बेहद खूबसूरत हो